Madre, hoy te quiero regalar un vestido de abrazos y de besos un collar, una diadema de sueños, un pañuelo de caricias, un anillo de alegrías y un bolso de sonrisas. Todo junto lo envolveré en un abrazo sincero, con un lazo tan fuerte como nuestro amor verdadero. Madre, hoy te quiero regalar lo que no puedo darle a nadie. Mi amor incondicional, sea yo pequeño o sea grande.